uyquchanlikni oldini olish albatta ertalab uyg'ondingiz uyqungiz juda ham kelyapti agar ko'p odam shunaqa yuradi kechqurun yaxshi uxlay olmaydi kuni bilan uyqusirab yuradi albatta buni oldini olishni buni uyquchanlikni yo'qotishni usullari bor birinchi navbatda iloji bo'lsa planshet telefonlardan yiroqda bo'ling bular sizni uyquchanligingizni yanada oshiradi energiyangizni oladi agar buni iloji bo'lmasa telefonsiz ya'ni e, internetsiz bo'lmasa iloji bo'lsa mana shu yarqisini pasaytirib qo'ying keyingisi kofeindan yiroqda bo'ling ya'ni kofein iste'mol qilmang bundan yaxshisi sitrus mevalarni iste'mol qiling bular sizni uyquchalingizni yo'qotadi keyin piyoda yuring aylanib keling fizik mashqlarni qiling. Bu kortizolni ishlab chiqarishda yordam beradi. Bu esa sizning vниманиеңizни va работоспособностьni oshiradi va sizda qarab turibsizki, hech qanday uykuchanlik qolmaydi. Azizlar, kanalimga obuna bo'lish esdan chiqmasin.